ילדים אתם באים לאכול? בואו תראו מה בישלתי. חם לי, יואו. אז שלום לכם צופים שלנו. היום אנחנו בתוכנית של מאסטר שף. אני אבשל לכם היום את האוכל הכי טעים בעולם. בישלתי לכם היום מרק עוף מדהים עם כוסברה ועם פטרוזיליה ומוואה. זה טעים, חיים שלי המרק הזה. כדי להכין את המרק עוף, כל מה שתצטרכו זה בצל, אוכל אדמה ובננות. בשביל הטעם המתוק. ימי. אוי, הדרך שבה התפוחי אדמה מלטפים בנשיקות עדינות את העגבניה, פשוט אומרת לאייל שני שהוא אפס. אתה מאחוריי, לוזר. יואו, הולך להיות כזה cool. בוא נלך לאספת הורים ונעשה שם בלאגנים. יואו, ריספקט. אני מקפיצה, את רק מסתכלת. טו טו טו טו טו טו טו טו טו היי! טו טו טו טו טו טו טו טו טו היי! הולך להיות מגניב, יואו! מומי, תקשיבי, את לא מבינה מה אני הולכת לספר לך, את מתה, מתה במקום, מתה. אמא של שיר, הילדה הקטנה מכיתה א', בוגדת בבעלה, תנחשי עם מי את נופלת. את עכשיו בפלאפון מתעלפת לי. בוגדת עם המנהל בית ספר. לא, מתוקה שלי, זה לא הכל. חן, כן, הבת של אריאל, תנחשי מה היא עושה. מעשנת פרחים. כן, אני יודעת, אני יודעת. אני לא הרשיתי לבן שלי לעשן פרחים ככה בגיל כזה צעיר. חינוכה, מה אני אגיד לך? דנה ודן מתחתנים! המורה למתמטיקה בהיריון! נתי נשקת נורית! בפומבי! דודו זכה בלוטו! ואז היא תקנות באספת הורים! איבא, אפשר 50 שקל? רגע. אבל זה רק חמש. זה מה יש. להתראות. קשקש. בנות, תנחשו מה עשיתי. קניות! עד השעה תשע לא מביאים אף אחד הביתה. אני מרשה לך ולחבר שלך רק להחזיק ידיים. מעבר לזה כלום, לא מצמוצים, לא נישוקים, לא כלום. אתמול הייתי אצל רן, זה כאילו, את לא מבינה. התחלנו להתכונן למבחן באנגלית, ואז אנחנו פותחים את המחשב, ומה אנחנו מגלים? יואו! למה? תפסיק לבכות. הפייסבוק של מיכל, בואו נבקש ממנה בקשת חברות. Hmm, נרשום משהו על התמונה הזאת. אוהבת אותך מאוד מתוקה שלי.